हेलो वेलकम फ्रेंड्स पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और एक छोटा सा आ, हम प्रोग्राम देखेंगे ये देख सकते हैं ये प्रोग्राम मैंने लिख भी रखा है इसमें इसके अंदर यूजर द्वारा नाम को प्रिंट करवाया जाएगा ये कैसे होगा एक बार चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को चलाते हैं देखते हैं चलता है या नहीं तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और जैसे इस प्रोग्राम को रन करवाया तो यहाँ पूछ रहा है एंटर योर नेम तो चलिए मैं अपना नाम एंटर करता हूँ यहाँ पे ये नाम हमने एंटर किया और जैसे ही एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हाय दिस इज सूरज तो देख सकते हैं ये यूजर द्वारा अगर आपको नाम इनपुट कराना है तो कैसे इनपुट करा सकते हैं ये बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं पाइथन में तो यहाँ पर केवल मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिया और यहाँ इनपुट का इस्तेमाल किया है ये जो इनपुट है ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा रन करवाता हूँ कुछ और अगर आपको नाम टाइप करना है तो यहाँ पर आइए यहाँ पर सिर्फ अपना नाम टाइप कीजिए जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम गौरव हो तो यहाँ से गौरव टाइप कीजिए और फिर अपने आप ये लिखा हुआ आएगा हाय दिस इज गौरव तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यूजर द्वारा पेंट करवाना हो तो इनपुट जो फंक्शन है प्री डिफाइंड उसका यूज कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी